Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm. Bali wote akaswiti. Ndi bulungi. Mm. Eh. Banange mwe bali okusiba. Kale era tusibira ddala. Nina nakayimba kange akapya bakayita ekisiibo. Bafani bange mwenna mwenna mbagaliza ekisiibo ekirungi musiibe. Allah abawe empeera. Ah, n'abatasobodde ossiiba. Ah, Banaasibanga ekisiibo kiwedde. naye nga akayimba kaimu kanoonyeeko kali ku youtube amanya felicitady superstar ku tiktok temwerabira following amanya felicitady superstar hmm. yeah. akayimba ekisiibwa uh -huh. otandika otya ani akakuwandikidde era lwaki wakayimbye uh, ah, akayimba nakawandika ne daddy wange twawandika babiri era kana akayimba nakayimbya okwagaliza bafaani bange ekisiibo ekirungi uh, ah, neyidde ennungi mwenna mwenna bagalize ekisibo ekino ndinaidde ninji ensonga lwaki nakubya nekana akayimba hmm. tukubiremuko awo kakapera yo topowa topowa topowa siba gwe siba mpaka nga kiwedde ekisiibo kinyuma nkyagadde nebyali binsumbuwa mbyerabidde njagala nsiibe nenkeera anangira empeera nemikwano gyange gyembeera sawumweno tugifunemu empeera Okay. Yeah. Wa ulide otya nga okayimba? Nawulidde bulungi nnyo nnyo kubanga mbadde sirinayo kayimba nakamu konna akagaliza abafaani bange ekisiibo. Mm. So hmm. nawulidde bulungi nnyo kakuba era abafaani bange mwenna mwenna abali eyo. Mm. bagaliza ekisiibo ekirungi. Okay. Olwo bino byonna obifuna omaze kujja mu ssomero ly'abasiraamu? Ah, ah, nedda si y'ensonga ah, kubanga bulijjo maama wange musiraamu so bulijjo abadde nga ntendeka bangu bange basiraamu. so bulijjo hmm. babadde batendeka sigamba nti essomero wenazze musomero ate nentuuka olwokuba nti lyabasiraamu hmm. nedda si wekiri hmm. eh. felista ebigambibwa ku social media ekituufu kyoli wa ddiini kikati ah, kati ndi musiraamu era bulijjo ndi musiraamu <laughs> official wafuuse musiraamu kati nafuuse musiraamu amannya nga gwani kati amannya nze firidaus wy firidaus ah, firidaus nali mama wange yali nondera Kwa nga nitegeza jana. Mm. Yeah. Kati officially wa ingi dobu silamu hajati. Eh. Hajatu B. Yeah. Salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mm. Rachi wa sazeo no, no kula transition ino dambu silamu. Nada, mamuti tu wala mubinti, wenaze kusomele, nefuku msalamu, nenga ulijo ndi musilamu. Hmm. Yeah. Bulijo ndi musilamu kateli nyali ogwe faith. Eh, bulijo ndi nyali ya chisilamu jeridi. Hmm. Yeah. naye kati ekintu kyanyikidde nnyo osiramuse kale nze firidaus hmm. kaba kuyita faith obagamba ki tewali buzibu kubanga nalyo linnya lyange sisobola dega hmm. osiramuse officially birungi ki byewalabye mu busiraamu ebyakuwaliriza ebirungi ebiri mu busiraamu bingi nnyo nnyo nnyo nnyo ah, oyiga nayize bingi nayize ah, okusaala bagamba okusoma kurani oyize okusoma ya ndize ndi mukuyiga okusoma kurani hmm. ah, kubanga osoma kurani ala kwempeera hmm. yanaddala ate mukisiibo kino hmm. obadde okyatubuulira ebirungi ah, ebirungi ebirala busiramu bulungi ah, tebulina mateeka mabi birungi nnyo nnyo nnyo ok abasiraamu babeera so strict ebidongo tebabyagala buli kimu ebyo ah. bana bitunuulidde nga oyingira mu ddiini yaffe yaffe ebidongo sigamba nti tebabyagala kubanga waliwo n'abayimbi abamu nga basiraamu <laughs> ngaani ah, nga mm. papa jostede mm. um, spice diana nabo basiraamu naye bayimba tebalina buzibu na bidongo nabo ah, abasiraamu bakola obuyimba Chogamba temubeera mu bidongo. Bibeera mu nyama. Hmm. So, ebidongo tebirina buzibu. Abagamba nti oba essomero lye lyakukase okukyusa oba taata ye yakugambye siramuke obagamba ki? Kye mbagamba nze tewali yanyambye kusiramuka kubanga bulijjo ndi musiraamu era bulijjo maama wange antendeka ngeri gye basaala so abalowooza nti nno nasiramuse kulwa essomero bakulwa taata si kituufu eh, wakyesaliddewo nga nakyesaliddewo okuva mu mutima gwange osiiba eh, nsiiba nnyo nnyo nnyo hmm. yidi ogenda gikwatira wa ayidi ah, hmm. ah, njegenda ku muzikiti nsaale <laughs> mhm. onasiibulayo kuba siraamu felisita abasira munja basi bulunanga basi njja basi wamo mulinde njja bagamba nenga oteekateeka obbasi bulula okola oyimba mu sizoni eno Eh, nyimba. Nina naka imba kanga kapia baka ite chisivo. Namba concerts. Eh, concert nyimba ku birthdays, ku shows, ku Easter na liyo ne concert nyingi nyo nyo nyo. Ina mm. bafani bange banyo mira. Mm. Yeah. So abasira mba chimanyenti ya saa yunogi na basi eh, ula kubozi dina. Eh, <laughs> ya manja basi dina teori. Chira mochiche wandi agada mantuba gulile cha yidi. Kwa bachi intuchiche wandi agade kuyidi. Ngachija kusanyusa. Kwa uh, ah, kuyidde ekintu kye nandiyagadde uh, ah, kuyidi mm. nzajja obbawa sibukumpa hmm. mm. okay. yeah. kavidiyo nga tumaliza fina kavidiyo ketwala akasaculetinga akaleeta kkk mm. kiki kyewaliko eyo uh, ah, eh, just kakomedi bwa tiktok mm. yeah. mm. ayi tumanyi oyagala ne bakutuuma ekke ajust ah, tubizanya buzanyi hmm. <laughs> ok nga tumaliriza olina akatalekeka ah, akatalekeka bafaani bange mwenna mwenna mugende nsaba mugende ku youtube chano yange musubscribing amanya felistady superstar waliyo naakalimba akapya bakayita ekisiibo nako kalungi bafaani bange mwenna abasiramu bagaliza ekisiibo ekirungi ah, ekirala bafani bange mwenna mwebale kumpagira era mbagala nnyo amanya fedi study superstar temwerabira nakumpolowinga ku tiktok manya fedi study superstar okay thank you so much You're welcome.